हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में एक खास फंक्शन है जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका कि नाम है रैंड रैंडम फंक्शन की बात करेंगे हम रैंडम फंक्शन की तो चलिए ये बात करते हैं रैंडम फंक्शन की तो जब भी रैंडम फंक्शन की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले रैंडम फंक्शन को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट कुछ इस तरीके से लिखिए इम्पोर्ट और फिर यहाँ लिखिए रैंडम तो रैंडम फंक्शन को यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं इम्पोर्ट ठीक है तो ये इंपोर्ट रैंडम लिख दिया अब ये रैंडम फंक्शन जो है इसमें इंपोर्ट हो गया है अब हम इसमें ट्राई करते हैं रैंडम फंक्शन को यूज़ करने की तो पहले हम रेंज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंडम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और ये पूछा भी जाता है खासतौर पर क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए और भी जो बच्चे हैं जो बी में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है काफ़ी आपको आगे चल करके चीज़ें आसान होती हुई नज़र आएंगी तो यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जा रहा है तो यहाँ रेंज को मैं ले लेता हूँ रैंडम रेंज ठीक है ये ले लिया हमने और हम चाहते हैं कि एक रेंज दे दें एक रेंज दे दें लाइक हमने यहाँ पे रेंज दे दिया हंड्रेड तो हंड्रेड तक के सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी नाइन्टी आ गया देख सकते हैं क्लियर है ना और अगर फिर फेंकता आऊँ तो पहली बारी में थर्ड 93 इसने जनरेट किया था दूसरी बारी में सिक्स जनरेट कर दिया ठीक है फिर अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ये कर लिया हमने इसको कॉपी और यहाँ पर इसको ला करके पेस्ट करता हूँ सेम चीज़ फिर एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 60 आ रहा है फिर इसी चीज़ को लेके आता हूँ तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है आपको याद है एक्सेल में हम लोग रैंड फंक्शन का यूज़ करते थे रैंड बिटवीन ठीक है तो ये रैंड रेंज जो है अब 100 के अंदर का देगा जब भी देगा तो ये 100 तक का नहीं देगा 100 के अंदर का देगा ठीक है तो ये रैंड फंक्शन था अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम दो नंबर्स के बीच का रैंडम नंबर जनरेट कराना चाहते हैं ये रिक्वायरमेंट अगर हो तो यहां पे लगा दीजिए कॉमा और मान लीजिए कि 100 से लेकर 500 के बीच जो रैंडम नंबर अब 500 तक नहीं आएगा 500 से कम यानी 499 तक के रैंडम नंबर यहां पे आएंगे तो यहां देखिए 223 आ रहा है ठीक है फिर इसी को मैं ले लेता हूं यहां से ये हमने इसको कॉपी किया यहां से जाकर के और फिर यहां पर जाकर के इसको पेस्ट कर देता हूं और फिर एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर थ्री आया फिर इसको पेस्ट करता हूं फिर देखिए यहां पर कुछ और आएगा फिर इसको पेस्ट करता हूं यहां पे कुछ और आएगा तो ये देख सकते हैं यहां पे 183 आ रहा है तो जब भी ये आएगा तो जो सेकंड नंबर आप देंगे जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर भी दे रखा तो यहां पे हमने 100 दिया था तो 99 तक वैल्यूज प्रिंट होने की संभावना है पॉसिबिलिटीज कब तक है 99 तक की वैल्यूज को ये प्रिंट कर सकता है जब हमने यहां पे दो रेंज दे दिया इसको 100 से लेके 500 कह दिया तो 500 के बीच का नंबर देगा ये ये बात ध्यान रखिएगा 500 के बीच का नंबर देगा कोई भी समझ में आ रही है बात तो ये चीज है दूसरी बात है कि एक्सेल में जब हम यूज करते थे तो एक्सेल में हम क्या करते थे हम अगर केवल रैंड लिख देते थे तो वहां पर पॉइंट में वैल्यूज जनरेट होती थी लेकिन यहां रैंडम लिखने से पॉइंट में वैल्यूज जनरेट नहीं हो रही हैं तो हम ये चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यूज जनरेट हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए एक और काम करेंगे एक और चीज मैं दिखाता हूं आपको रैंडम मॉड्यूल का यूज दिखाता हूं तो ये लिखा मैंने रैंडम ये मॉड्यूल है रैंडम क्या है ये एक मॉड्यूल है ठीक है और ये फंक्शन है हमारा random R A N D O M ये हमारा फंक्शन है ठीक है अब इसको हमने लिखा ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया खाली छोड़ने के बाद एंटर प्रेस करिए तो यहां पर एक एक देख सकते हैं पॉइंट वाला नंबर जनरेट हो गया ठीक है अगर इसी को मैं दोबारा से कॉपी करता हूं तो दूसरा पॉइंट वाला नंबर जनरेट होगा देखिए यहां पे पेस्ट किया मैंने यहां पे देख सकते हैं ये दूसरा आ रहा है फिर अगर मैं इसी को पेस्ट करता हूं तो फिर ये दूसरा आएगा फिर यहां पर फिर पेस्ट करता हूं फिर दूसरा आएगा तो देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये वर्क कर रहा है और इसका वर्क का करने का जो तरीका है ये समझ लीजिए बस आपको यही समझना ज़रूरी है ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी ठीक है इंटीजर के बारे में क्या ख्याल है यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ रैंडम कुछ इस तरीके से रैंडम लिखा मैंने और फिर यहाँ लिखता हूँ रैंड और फिर यहाँ इंट की बात करते हैं जब भी इंट की बात करेंगे ना तो ये इंटीजर नंबर आएगा क्या आएगा इंटीजर आएगा तो रैंडम डॉट लगाएंगे यहाँ पे डॉट ये डॉट हो गया रैंड ठीक है और यहां पे इंट लगा देता हूं इंट यानी इंटीजर नंबर पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी ये बात ध्यान रखिएगा इंटीजर आएगा तो यहां फोर कर दिया हमने और यहां कर दिया नाइनटी तो ये फोर और नाइनटी अब देखिए यहां पर जैसे ही एंटर करता हूं तो इलेवन आ रहा है ठीक है देख सकते हैं ये इलेवन आ रहा है क्लियर अब इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूं नीचे ओके ये पेस्ट किया हमने अब एंटर किया तो कितना आया 67 आया फिर इसको पेस्ट करता हूं अब एंटर किया तो क्या आया देख सकते हैं ये 77 आया तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा ठीक है उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रहा है आ रही होगी अब यहां पर क्या करते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं जैसे मैंने रैंडम डॉट रैंडम लगाया था याद है आपको तो पॉइंट वाली वैल्यूज जनरेट हो रही थी तो क्या यहां पर रैंडम मैं फिर से लगाता हूं ये देखिए मैंने लिखा रैंडम और फिर लिखा मैंने डॉट रैंडम रैंडम ठीक है रैंडम यानी मॉड्यूल है और रैंडम ये सेकंड वाला रैंडम जो है फंक्शन है तो इस बार मैं टू कर देता हूं यहां पे यहां पे टू किया क्या टू करने से ये चलेगा एक बार एंटर करते हैं देखते हैं क्या होता है यहां पर ये काम नहीं करेगा जैसे अगर आपको ये लगता हो कि यहां पे टू लिख देने से पॉइंट वाली टू की सारी वैल्यूज जनरेट होंगी जो टू के नीचे हो तो ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है ये बात याद रखिएगा क्लियर है ना ओके थैंक यू